великого Хамидайшера цифры. Всем приятного просмотра. Типичная старшая школа. Типичный класс с типичной негласной иерархией. Полагаю, что я нахожусь в самом ее низу. Разумеется, у меня нет ни девушки, ни друзей. Я едва учусь и не занимаюсь спортом. Я не слежу за своим лицом, и мне плевать на то, что я ношу. Следование пустым народным высказываниям по типу «будь честным и искренним» должно быть единственное, за что бы я себя с натяжкой похвалил. Однажды над головами учеников появились таинственные цифры. Может, ты умрешь, когда цифра достигнет нуля? Это психологический возраст человека. Кажется, все были в восторге, придумывая этому феномену свое собственное объяснение. Затем как-то раз кто-то сказал. Я больше чем уверен, что так обозначается ваше очарование. Вы согласны? Удивительно, но эта теория обрела большую поддержку. Вечно конфликтный Эндакун имел цифру 11. Накджима-сан, которому не было равных на треке и в легкой атлетике, и кто представлял свою страну имел цифру 80. Способный ученик Маэдакун, который имел привычку иногда нести чушь, имел цифру 28. Но рекордсмен класса... Нет, самая высокая цифра во всей школе была у Мадонны нашего класса, у Айкавы Сан – которая вровень не шла со всеми другими. 693. Она была прекрасна во всех смыслах этого слова. И, конечно, она была идеальна как в учебе, так и в атлетике. Она никогда не делает вид, что лучше всех. И даже ходят слухи, что она встречается с какой-то знаменитостью. Она и вправду очаровательна. Более того, ее цифры росли с каждым днем. Абсолютная противоположность мне. А? Ты в порядке? Ой, прости, если напугала тебя. Просто ты выглядишь неважно, поэтому я забеспокоилась. Ох, нет, я... Айкава-сан. Айкава-сан заговорила со мной. Может ли быть, ты волнуешься из-за цифр? Не переживай. Это всего лишь дурацкие цифры. Важность человека нельзя измерить цифрами. Эх, Айкава-сан такая милая и добрая. 799 мне кажется, в тебе намного больше очарования. Так вот оно какое. Настоящее очарование. 800. Ой. А тебе кто-нибудь нравится? Что? Эм, почему ты так внезапно э, это спрашиваешь? Я еще не уверена, что есть те, кто прав насчет истинного значения этих цифр, но... Люди ведь постоянно это говорят так, что влюбленные люди в чужих глазах выглядят очаровательно. Так что, есть та, которую ты любишь. Какой же я безнадежный. Передо мной стоит человек, которого я люблю. Не знаю, было ли это из-за того, что я был в растерянности, или же я просто трус. Но все, что я смог из себя выдавить, было... Нет. Это была моя первая ложь в жизни. Один. Конец. Перевод Сингер. Спасибо за проделанную работу. Спасибо за просмотр. Роли озвучивали Юки и Алиса при поддержке команды по озвучке манги без названия. И помните, на видео ушло 67 кружек чая. Пишите комментарии, подписывайтесь. До новых встреч!